नमस्कार दर्शक मिल यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम एम स्टारको प्रसारित कार्यक्रममा स्टार सवालमा म छु यहाँहरूको सङ्गीत वीरेन्द्र कुमार अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एम स्टार टेलिभिजन आज कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर एघारको सोहेब अनवरजी अनवरजी यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम एकदम ठिक छ अब सोहेब अनवरजी चुनाव भएको कति दिन भइसक्यो बताइदिनुहोस् न जनतालाई चुनाव भएको त लगभग लगभग छ साढे छ महिना हुन लागिसक्यो हजुर अनि यहाँले जसरी चुनावमा होमिएको बेलामा यहाँले जनताहरूसँग धेरै बाचाहरू गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो होला नि कि घोषणा पत्रमा यो गर्छु ऊ गर्छु भन्नु धेरै जस्तो अध्यक्षज्यूहरूले भन्नुभएको थियो नि कि स्वर्गै बनाउँछु भन्नुभएको थियो यहाँले के बाचा गर्नु भएको थियो मैले धेरै जसो चाहिँ मैले शिक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी बाचाहरू गरेको थिएँ हजुर बाचा पनि कस्तो हुन्छ नि एउटा प्रयास म म हुन्जेलसम्म चाहिँ यस्तो प्रयास गर्छु है मेरो चाहिँ यो एउटा डेस्टिनेसन हुनेछ यो एउटा मेरो एम जो एउटा जुन मैले एम लिएर हिँडेको थिएँ त्यो हिसाबले मैले काम सुरु गरिदिइसकेको छु धेरै जसो मेरो प्राथमिकता चाहिँ अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमै हो सबैभन्दा बढी कुरो त्यसपछि चाहिँ कृषिहरू छ भौतिक आधारहरू छ हजुर त्यसमा चाहिँ मैले सेकेन्ड्री हालेको छु तिनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अगाडि लिएर जाने भनेर मेरो सोच छ एउटा हजुर अध्यक्ष जसरी भन्नुभयो यहाँले कि सिसाको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर काम गर्छु यहाँले भन्नुभएको थियो अगाडि बच्चा गर्नुभएको थियो र स्वास्थ्य सन्दर्भमा तर यहाँको शिक्षाको अवस्था के कसो छ अहिलेसम्म शिक्षाको अवस्था निकै नै दयनीय छ हजुर भन्नाले म कुनै पनि एङ्गलबाट सेटिस्फाइड छैन किन अहिले जुन एउटा अझ जानकारी गरौँ म गोलबजार नगरपालिकाको समाज विकास समितिको संयोजक पनि हुँ हजुर र त्यो आधारमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य पनि मेरो जिम्मेवारी म पर्ने गर्छ त्यो हिसाबले मैले हाम्रो गोलबजार वार्ड नम्बर एघारका मात्र नभएर मैले पुरै गोलबजार नगरपालिकाभरिको स्कुलहरूमा धेरैजसो स्कुलमा कहिलेकाहीँ छड्के जाँच गरेर चेक गरेर भित्र गएर के कसो छ टिचरहरूले के कसो पढाइरहेको छन् विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ युनिफर्मको अवस्था के छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले गर्दै आएको बेलामा चाहिँ मैले धेरै थोक कमी त्रुटिहरू देखेँ त्यसमा अब सबैभन्दा पहिलो त्रुटि कस्तो छ भने चाहिँ अब जति बच्चाहरू एडमिसन भइरहेका छन् त्यति बच्चाहरू रेगुलर बेसिसमा स्कुल आइदिइरहेका छैनन् त्यसपछि टिचरहरूमा कस्तो छ भने टिचरहरूले भौतिक आधारलाई बेसी प्रायोरिटी दिइरहेको छन् उहाँहरूसँग समस्या बुझ्दा चाहिँ हामीसँग स्कुल भएन हामीसँग प्रशस्त टिचर भएन स्कुल भएन भन्नाले क्लासरुम भएन क्लासरुम चाहिँ हामीसँग प्रशस्त भएन यो भएन त्यो भएन भने ठिकै छ त्यो गोलबजार नगरपालिका मात्रको प्रब्लम होइन त्यो समस्या होइन त्यो हाम्रो नेपालभरिको समस्या हो तर कस्तो छ भने मेरो एउटा कस्तो कस्तो छ भने सोच भन्नाले हामीले एक्सक्युज बनाउने होइन के हामीले एक्सक्युज बनाउने होइन हाम्रो कस्तो छ नि अब योभन्दा पहिला पनि आश्रममा पढाइ त हुन्थ्यो नि आश्रममा के हुन्थ्यो पहिला पहिला जमानामा सत्ययुगमा रामयुगमा रामकालमा कुन कुन कालमा जुन हुन्थ्यो आश्रममा पनि पढाइ हुन्थ्यो त्यतिखेर आधारभूत भन्नाले अब त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू धेरै त हुँदैनथे तर शिक्षक र विद्यार्थी यो दुईजना मात्र पनि एक्टिभ भइदियो भने शिक्षाको गुणस्तर हामीले माथिसम्म पुर्याउन सक्छौँ तर मैले यो भन्न खोजेको होइन भने तपाईँले नघचघचाउनुहोस् नगरपालिकालाई नघचघचाउनुहोस् जुन अथोराइज मान्छेहरू छ त्यसलाई नघचघचाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन मैले तपाईँसँग क्लासरुमको कमी छ भने तपाईँ नगरपालिकासम्म कुरा पुऱ्याउनुहोस् शिक्षा शाखासम्म कुरा पुगाउनुहोस् तपाईँसँग टिचर छैन भने त्यहाँसम्म कुरा पुगाउनुहोस् तर त्यसलाई एक्सक्युज बनाएर हाम्रो हामी आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने होइन क्या एउटा मनमा एकदम मोटिभ एउटा डेस्टिनेसन लिएर हिँड्ने हो कि होइन जे छ जस्तो छ हामी गर्ने जे छ त्यसमै गर्ने भित्रबाट घचघचाइ राख्ने तर बाहिरबाट एकदम आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने के आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पन् पन्छिने एउटा यो एक्सक्युज बनाउन थालेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही हो तर यहाँको विद्यालयमा जसरी भन्नुभयो यहाँको विद्यालयमा जसरी भन्नुभयो देशभरिमा नै समस्या देखिन्छ तर देशभरिको जनताले त अनु अनु अरू ठाउँमा त मत दिएको छ नि तर यहाँको वाडाको मान्छेहरूले जनताहरूलाई यहाँलाई नै त मत दिनुभएको जिताउनु भएको छ किन र कि खास गरेर र गरिब र विपना र दलित समुदायको समुदायको त्यो छोराछोरीहरू त्यो त बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेको छैन नि किन उहाँसँग पैसा हुँदैन भने त्यो सरकारी विद्यालयमा कसरी यहाँले गुणस्तरीय शिक्षा त्यो प्राथमिकता गराउनु हुनुहुन्छ होला बताइदिनुहोस् न जनतालाई त्यही त्यही मैले अहिले त्यही कुरा गरेँ सबैभन्दा पहिला जसरी हाम्रो दुई दिन कि तिन दिन पहिला हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो जुनमा तपाईँको गोलबजार नगरपालिकाभरिको जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरू छन् ती सबैको प्रधान अध्यापकहरूलाई बसाएर अनि प्लस हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतजी हुनुहुन्थ्यो मेयर सर हुनुहुन्थ्यो उपमेयर म्याम हुनुहुन्थ्यो प्लस हामी सबै वार्ड अध्यक्षहरू थिएँ म आफै पनि समाज विकास समितिको जुन संयोजकको रूपमा पनि म आफू पनि उपस्थित थिएँ त्यो हिसाबले हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ त्यहाँ त्यहाँ सबैको समस्या लियौँ के समस्या छ भन्नु त्यसपछि त्यही त्यहाँ मैले समस्या मैले भने त्यो समस्यामा हेर्दा त्यही दुईवटा समस्या मेजर देखियो कि एक त हामीसँग दरबन्दी कम छ शैक्षिक दरबन्दी एकदमै थोरै कम छ एकदमै कम छ त्यसलाई पनि यसपालि चाहिँ जुन मिटिङ थियो त्यो आधारमा हामीले अब दरबन्दी खोल्ने अगाडि कुरा गर्ने प्रस्ताव राख्ने भनेर हामीले माग गर्ने भन्ने कुराहरू मेयर साहबबाट प्रशासकीय अधिकृतबाट शैक्षिक शिक्षा शाखाबाट यो सबै कुराहरू आइसकेको छ त्यसमा पनि अर्को के आयो भने क्लासरुमको कमी अब यो कमीहरू बिस्तारै बिस्तारै एक भन्नाले अब म्याजिक स्टिक हुँदैन कसैसँग हामी जसरी हामी मैले जितेर आएँ मैले कुनै पनि म्याजिक स्टिक यसरी घुमाउने बित्तिकै सबै चिज ठिक हुन होइन यो एउटा समय लिन्छ एउटा टाइमिङ हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुने हो अर्को कस्तो जसरी यहाँले युवा हुनुहुन्छ युवाको नाताले धेरै जस्तो मान्छेहरूले यहाँले जिताउनु भयो युवाको सोच अहिले हाम्रो देशमा नै परिवर्तन खोजिरहेको छ तर तपाईँले भन्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै एउटा सीमा छ होला कि कुनै निर्धारण होला नि सीमा कि यति वर्ष लाग्छ होला यहाँ त पाँच वर्ष मात्र अवधि छ पाँच वर्ष अवधिमा यहाँले के गर्न सक्नु मेरो मेरो टार्गेट तिन वर्षको हो तिन वर्षमा तपाईँ अनि सात सात महिना कटिसक्यो छ महिना सात महिना कटिसक्यो सात महिना अब हेर्नु मैले आफ्नो स्तरबाट पनि गरिरहेको छु जसरी अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु हेर्नु मैले यो हिजो हिजो भर्खर यो लिएर आएको यो क के हो भनेपछि क्लास टेनको जुन छ यो किताबहरू यो मैले किन लिएर आएको यो पढ्नलाई लिएर आएको होइन मैले यो लिएर आएको मैले क्वेसन पेपर क्रिएट गर्नको लागि यो भर्खर हिजो भर्खर हिजो साँझ एउटा मिटिङ थियो हाम्रो त्यो मिटिङ सिधाएर मैले यो किताब पनि मागेँ यो कस्तो यो किन लिएर आएको भनेपछि मैले एउटा पेपर तयार गर्ने पेपर तयार गरिसकेपछि विभिन्न स्कुलमा माभिहरूमा गएर छट्के जाँच गर्ने छट्के जाँच त्यो टिचरलाई पनि थाहा हुँदैन प्रिन्सिपललाई पनि थाहा हुँदैन अचानक त्यहाँ पुग्ने विद्यार्थीलाई बाहिर निकाल्ने फिल्डमा राख्ने त्यहाँपछि पेपर दिने सबैलाई छट्के जाँच गर्ने त्यो त अहिले अनुवरजी एकैछिन जसरी कि अहिले त शिक्षा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा एउटा शिक्षा प्रमुख बनाएको छ नगर उहाँको कार्य रहेछन् यहाँ त वाडाको कार्य मात्रै नि तर आफ्नो वाडामा मात्र हेर्नुपर्ने थियो नि यहाँलाई जसरी होइन होइन मेरो मैले वाडाका वाडा अध्यक्षको हिसाबले मैले आफ्नो वाडामा त हेर्ने नै हो तर समाज विकास समितिको संयोजक पनि हुँ म अनि र त्यो समाज विकास समितिको संयोजक भएको नाताले नगरपालिकाभरिको स्कुलहरू जुन छ त्यसमा पनि मेरो निगाह त्यसमा मेरो नजर त्यसमा मेरो जुन छ एउटा हस्तक्षेप हुनुपर्छ त्यसमा किनकि शैक्षिक स्तर बढाउने त मेरो पनि एउटा सोच छ नि मैले मलाई जुन एउटा दायित्व मलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जुन दिनुभएको छ कार्यपालिकाले मिलेर त्यसमा मैले त अब अग राम्रो त गर्नु पर्यो मलाई पक्कै केही न केही सोचेरै दिनुभएको छ मलाई समाज विकास सोहेब जसरी सामाजिक विकास अन्तर्गत यहाँले पढ्नुभयो एउटा मेजरमा पढ्नुहुन्छ अहिलेसम्म यहाँले अवलोकन गर्नुभएको छ कि छैन केमा अहिले त्यो शिक्षाको विषयमा विभिन्न विद्यालयमा अनि के पाउनुभयो उहाँहरू जाँदाखेरि मैले तपाईँलाई यो कुरा सुरुमै भनिदिइसकेँ मैले विभिन्न स्कुलहरूमा गएको छु विभिन्न स्कुलहरूमा गएर छड्के छड्के गरेको छु छड्के जाँचहरू यताउति टिचरहरू एटेन्डेन्स रेजिस्टरहरू चेक गरेको क्लास क्लास रुममा क्लास रुममा गएर मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आएको होला यो त्यो भिडियोहरू त्यो हेर्दा चाहिँ जुन स्तर हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा छैन भन्नाले स्तरहीन छ भन्दा हुन्छ यो अहिले सामुदायिक जुन हाम्रो विद्यालयहरू छ त्यसमा स्तर गुणस्तर एकदम जिरो जिरो भन्ने नि हुन्छ मलाई एकदम अकर्डिङ टु मी है I am not at all satisfied not at all satisfied तर यसलाई चाहिँ मैले जुन लेभलमा लग्न खोजिरहेको छु त्यसको लागि प्रयास जारी छ मेरो मैले भनिदिइसकेँ तिन वर्षको मेरो टार्गेट छ तिन वर्षमा इन्सल्ला म केही न केही यसको स्तर उन्नति गर्छु राम्रो गर्छु तिन वर्षमा मात्र शिक्षातिर मात्र ऊ गर्नुहुन्छ कि अरू स्वास्थ्यतिर पनि कृषितिर पनि गर्नुहुन्छ होला नि त त्यो गर्ने त सबैतिर हो नि कहाँ एकतिर मात्र गरिन्छ गर्ने सबैतिर हो सबैको आफ्नो जुन छ एउटा प्लानिङ छ हजुर अनि स्वास्थ्यको अवस्था के कस्तो छ नि सोही यहाँको वडामा वडामा स्वास्थ्यको अवस्था राम्रै छ जुन स्तर छ हजुर जुन स्तरले नेपाल गभर्मेन्टले काम गरिरहेको छ त्यो स्तरले हेर्ने हो भने ठिकै छ तर त्यसलाई अझ पनि सुधार गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई र सुधारतिर गइरहेको छौँ अहिले हामी पनि जुन अहिले स्वास्थ्यतिरको अहिले मेरो के प्लानिङ छ भने चाहिँ मैले विभिन्न दुई तिन ठाउँ कुरा गरेको छु अब यसमा हामीले हप्ताको एकचोटि जुन गाइनोकोलोजिस्टलाई ल्याउने हाम्रो प्लानिङ छ त्यसमा फ्री चेकअप हुन्छ न्यूनतम रकम दिएर एउटा चेकअप गर्ने जुन चाहिँ आएको छ त्यसो पनि हामीले ल्याबको जुन छ ल्याबको लागि जसरी एनालाइजर मसिनहरू हुन्छ त्यो मसिनहरू ल्याएर अनि त्यसपछि डायबिटिस चेकअप थाइरोइडको चेकअप कुन कुन एउटा चेकअपहरू हुन्छ त्यो चेकअपहरू हामीले न्यूनतम रकममा यहीँ बल्कावाबाट गर्ने जुन छ सुविधा हामीले छिटै दिनेवाला छौँ अध्यक्षजी यो यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँको वाडा नम्बर ग्यारमा बर्फिन सेन्टर छ कि छैन सुत्केरी महिलाहरूको साह्रै नै कम समस्याहरूतिर देखिन्छ नि त खास गरेर त्यो यस्तो हो हाम्रो जुन स्वयंसेविकाहरू छन् र यहाँको जुन स्वास्थ्य चौकीको जुन हाम्रो स्टाफहरू छन् उहाँहरूले बेला बेलामा हाम्रो तिनवटा ठाउँ छ उता के भन्छ खोलापारी खोलाबारी भनेर हाम्रो गाउँ छुट्याइएको छ लगभग लगभग होइन अनि खोला पारी चाहिँ हाम्रो तिनवटा वाडा पर्छ त्यो तिनवटा वाडामा एउटा छ शाखा शाखा भन्नाले पनि अब त्यो जुन चेकअप गर्नको लागि आउँछ महिनामा एकचोटि हो कि पन्ध्र दिनमा एकचोटि महिनामा एकचोटि गरेर स्थिति हेरेर जुन फ्लो छ त्यो फ्लो अनुसार गरिरहेको हुन्छन् र यता त्यो रेगुलर जाँचहरू भइरहेको हुन्छ हाम्रोमा हाम्रोमा भइरहेको छ त्यस्तो छैन त्यस्तो समस्या आएको छैन अहिलेसम्म खास गरी अहिले किसानको जुन समस्याहरू छ जुन अहिले बिउको अनि बिउले यहाँहरूले वितरण गर्नुभयो अध्यक्षज्यू बिउ हामीले वितरण गर्ने होइन सर वार्डले बिउ वितरण गर्ने होइन यो जुन छ यो कृषि शाखाको काम हो हजुर त्यो कृषि शाखाले बिउ वितरण गर्ने हो तर बिउ वितरण सायद भएको छैन अस्ति भर्खर एउटा च्याउ वितरण च्याउको के थियो त्यो च्याउको बिहा हुन्छ के हुन्छ त्यो सिड हुन्छ त्यो चाहिँ वितरण गरेर गर्नको लागि फोन त्यो आएको थियो हामीलाई सूचना आएको थियो त्यसको सूचना हामीले प्रकाशित गरिदिएका थिए तर यहाँ हाम्रो गोलबजारको वाडा नम्बर एघारमा चाहिँ च्याउको खेती त्यस्तो खासै हुँदैन अनि खाद कहिले वितरण नि गेहुँको लागि खास गरेर खादहरू मलहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो पनि होइन गेहुँ आइसकेको छ भोलिदेखि हाम्रो वितरण सुरु भइरहेको छ यसपालि एक सय तिस बोरा हो कि एक सय चौतिस बोरा आएको छ युरिया अब त्यो अनुसारले भोलि हामीले हिजो भर्खरै सूचना निकाल्यौँ र सूचना कति केजीसम्म यहाँले वितरण गर्नु गर्नुहुन्छ त्यो हेरी हेरी हुन्छ सर हाम्रोमा कस्तो छ भने नि लगभग लगभग चार साढे चार सय बिघा खेती भइरहेको छ त्यो अनुसारको हामीले खाद पाइरहेका छैनौँ अब नेपाल गभर्मेन्टले जुन पुर्याउन सकिरहेको छ हामीलाई लामो जुन गोलबजार नगरपालिकामा जति आइरहेको छ खाद त्यो तेह्रवटा वाडामा डिभाइड हुने त्यो तेह्रवटा वाडामा डिभाइड भइसकेपछि एकनासको डिभाइड हुन्छ चारैतिर त एक मासको डिभाइड भइसकेपछि जति आउँछ कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने चालिस बोरा मात्र आइदिन्छ साठी बोरा मात्र आइदिन्छ हाम्रो खेतीपाती यहाँ साढे चार सय पाँच सय बिघामा खेतीपाती हुन्छ त्यो कसरी पुगाउने कहिलेकाहीँ अवस्था यस्तो हुन्छ कि पाँच पाँच किलो दस दस किलो दिएर पुगाउनु पर्ने पठाइ पठाउनु परिरहेको हुन्छ अब त्यो समस्याहरू छ प्रशस्त मात्रामा खाद्न आएको हुनाले चाहिँ यो समस्याहरू आइरहेको हो अब बाँड्नलाई हामीले सबैलाई दिनुपर्छ अब त्यही भएर जुन हिसाबले खाद आउँछ त्यही हिसाबले हामी बाँड्ने गरेका हजुर जसरी यहाँले भन्नुभयो किसानको बारेमा तर अब पानीको पनि समस्या होला नि त उहाँहरूको पानीको समस्या छ बिजुलीको समस्या छ बिजुलीको समस्याहरू पनि समाधान गरिरहेको छौँ हामीले जसरी हाम्रो वाडा नम्बर आठ आठतिर बिजुलीको धेरै समस्या थियो त्यहाँ लगभग लगभग तपाईँलाई पचास बिघा साठी बिघा खेतीको जुन चाहिँ एरिया छ त्यहाँ बढी नै छ होला लगभग लगभग सय सय बिघा जति होला त्यहाँ बिघा त्यहाँ जुन छ त्यो बिजुलीको थिएन बा किसानहरूले त्यो बाँसमा तार तानेर अनि त्यसपछि लगिरहन्थे यसपालि त्यहाँ मिर्चिया पुरा गरेर लगभग लगभग पन्ध्रवटा पोल हालिदिएको छु त्यहाँ पन्ध्रवटा पोल त्यो तारसार अब जोडान भइसक्यो त्यहाँ अब कस्तो छ मान्छेले बोर्डिङ सोडिङ यताउति लाउनको लागि अब एक निकै सजिलो भयो र यो नेक्स्ट इयरको हाम्रो प्लानिङ छ कस्तो छ भने तिनवटा ट्रान्स ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर तिनवटा ल्याउने प्लानिङ छ प्लस सयवटा को टार्गेटै गराएको छौँ हामीले सयवटा पोलको जहाँ जहाँ खेतीपाती भइरहेको छ तार पुग्न पोल पुग्न सकेको छैन त्यो ठाउँहरूमा हामीले पुर्याउनको लागि सयवटा पोलको व्यवस्था र टु गोल नगर के भन्छ बल्कावाभरिको लागि तिनवटा अझ ट्रान्सफर्मर थप्ने प्लानिङ गरिरहेको छु मैले हजुर जसरी दलित समुदाय र विपना समुदाय र गरिब समुदायको लागि खानेपानीको कतिको समस्या छ यहाँको वार्डमा यस्तो छ खानेपानीको समस्या हाम्रो बल्कावामा अब छैन हजुर किनकि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि जब यहाँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गरेर लगभग लगभग अहिलेसम्म बल्कावामा हामीले पाँच सयभन्दा माथि घरमा ट्युबवेल गाडिसकेका छौँ र अहिले पनि त्यो काम जारी छ अहिले अहिले पनि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै डाटाहरू राखिरहेको छु मैले ट्युबवेल प्रोग्राम भनेर यहीँ छ यहीँ छ हेर्नुहोस् यो ट्युबवेलमै छ ट्युबवेल प्रोग्राम भनेर बल्कामा two thousand twenty two two thousand twenty three यो जुन छ यो प्रोग्राम हामीले राखिरहेको छौँ जसलाई पनि पानी खानेपानीको समस्या हुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ आफ्नो नागरिकता जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो आधारमा जब ट्युबवेल आउँछ विभिन्न एनजिओसँग आइएनजिओसँग कुरा गरेर जब ट्युबवेल आउँछ उहाँहरूको घर गएर हामी एकचोटि हेर्छौँ के छ कस्तो छ साँच्चीकै समस्या छ कि कि अलरेडी उहाँसँग कतिजनाले के गरिदिन्छ भनेपछि उहाँहरूसँग एउटा बाढी अगाडि घरमा हुन्छ नि उहाँहरूले बाढीमा पनि एउटा चाहियो भनेर त्यस्तो भनिदिनुहुन्छ त्यही भएर हामीले एकचोटि पहिला निरीक्षण गरेर त्यसपछि जसलाई खाँचो हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले ट्युबवेल पनि दिने गरेका छौँ त्यही भएर हामीले वाडाबाट पनि यसपालि खासै ट्युबवेलहरूको खानेपानीहरूको कुनै पनि प्रोग्राम राखेका छैनौँ किनकि त्यो हामीलाई एनजिओहरू आइएनजिओसँग हामीले तान्न सक्षम भइरहेको छौँ अहिलेसम्म अनि स्वयं जे जसरी यहाँले अवलोकन गर्नुभएको छ कि छैन जसरी यहाँको बल्काभामा त्यो टोइल के भन्छन् कल खानेपानीको त्यो पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ त्यसरी समस्या छैन भनेर लगभग लगभग छैन किनकि हामीले ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्न नै जान्छौँ यो कार्यक्रम पछि हामी नै जान्छौँ होइन अवलोकन गर्न गर्नको लागि कतिको त्यहाँ कार्यक्रममा भन्नुभएको छ अर्थात् के हो भनेर होइन हुन्छ तपाईँ एकदम मजाले गर्नुहुन्छ तर कस्तो हुन्छ नि दुईवटा कुरा छ ह्युमेन नेचर कस्तो हुन्छ नि ह्युमेन नेचर कस्तो छ भने नि ह्युमेन्स आर नेभर सेटिस्फाइड बुझ्नुभयो मानव जातिलाई कहिले पनि तपाईँले सेटिस्फाई गर्न सक्नुहुन्न यो एउटा फ्याक्ट कुरा हो तपाईँलाई एउटा कल छ भने तपाईँलाई एक आज हजार रुपियाँ छ भने भोलि तपाईँले पन्ध्र सय दुई हजारको चाना गर्नुहुन्छ दुई हजारको छ भने पाँच हजारको चाना गर्नुहुन्छ अब कतिजनासँग ट्युबवेल छ अलरेडी अब उहाँहरूले अर्को पनि ट्युबवेल चाहियो उहाँलाई नदियो भने फेरि के भन्नुहुन्छ हाम्रा त दिने नै अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आइदिन्छ त्यसमा त्यही भएर तर ग्राउन्ड रिपोर्टिङ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन कि नाइन्टी पर्सेन्ट जतिलाई हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ एउटा हाम्रो जुन साबिक छ नम्बर छ यता साबिक छ नम्बरमा चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो छ त्यहाँ कस्तो छ भने नि जुन वाटर लेभल छ त्यो निचे निकै तल छ त्यो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म मजाले बाद बाँकी सबै वार्डमा हामीले राम्ररी पूर्ति गरेका छौँ जसरी यहाँको वाडा नम्बर भन्दाखेरि ग्यारमा हाट बजार पनि होला नि त सोहिबजी हाट बजार छ अनि ठेगापटा के कस्तो लागेको छ नि ठेगापटा लाग्छ त्यत्रो ठुलो छैन हाम्रो सानोतिनो बजार छ त्यो हिसाबले किसानहरू आफ्नो जुन घरमा खेतीपाती गर्छन् सानोतिनो किसानहरू आउँछन् सामानहरू बेच्छन् जान्छन् त्यस्तो ठुलो छैन हाम्रो त्यही भएर ठेगापटा लागेको छैन अहिलेसम्म हजुर जसरी पोखर पोखरहरू होला नि त उहाँ ठिकामा लागेको जसरी पोखरहरू छ कि छैन यहाँको वडामा वडामा वडा हाम्रो वडामा एउटा पोखर छ के अरे एक नम्बरमा एक नम्बरमा छ एउटा पोखर त्यो ठेगा लाउने काम चाहिँ नगरपालिकाको हाम्रो हाम्रो अन्तर्गत पर्दैन त्यो हजुर जसरी यहाँको वडा नम्बर ग्यारमा जसरीतिर खोलाको किनारमा एउटा पुलको तलहरू छ नि त्यो भड्याङ छ नि भड्याङको तलमा एउटा बस्ती सानो देखेको छ दलित बस्ती त्यहाँ बाढी आउँदाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ त्यो हुन्छ त्यो हालै फिलहाल बनेको हो बनेको भन्नाले पनि म मान्छे जबरजस्ती भनौँ या जे भनौँ उहाँ गएर बस्नु भएको छ अब कतिपय घरहरू कस्तो छ भने त्यहाँ माथि पनि यहाँ पनि तिन नम्बर साबिकमा पनि घर छ त्यहाँ पनि जग्गा कब्जा त्यो खास ऐलानी जग्गा हो ऐलानी जग्गा हो त्यसलाई कब्जा गर्नको लागि बसेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई तर जसलाई खाँचो छ त्यहाँ जसलाई घर छैन त्यो उनीहरू उहाँ बसेको भने ठिकै हो तर कस्तो छ नि त्यो ठिकै हो भन्नाले त्यहाँ बस्न पाइरहेको छ भनेर त ठिकै हो तर हामीले सेफ्टी मेजर्स हेर्दा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सही भन्नुभयो खोला सोला आयो भने त्यहाँ पछि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यही भएर हामीले बेला बेलामा भनिरहन्छन् तर अहिलेसम्म यो हार्ड स्टेप एउटा नआए आएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ केही गर्न सकिएको छैन हजुर जसरी सात महिना भइसक्यो सोहिबानवरजी यहाँले के का कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म गर्नुभएको छ होला विकास क्षेत्रको विधिगतमा विकास क्षेत्रमा यस्तो हाम्रो जुन वाडा स्तरीय योजनाहरू जुन छ त्यो सबै तयारी अवस्थामा छ लगभग लगभग अब काम सुरु नै हुनेवाला छ एउटा काम त लगभग सुरु भइ नै सक्यो भनौँ कार्य आदेश आउन आज भोलिमा कार्य आदेश आइदिन्छ त्यसपछि चाहिँ काम सुरु हुन्छ र दुई तिन ठाउँ चाहिँ हामीले जहाँ बाटो पुगेका थिएन त्यो बाटो जुन पुगाइरहेको छौँ त्यो अहिले भर्खरै यता तपाईँ यताबाट जुन पुलबाट जुन आउनुभयो मैनामाथि पुलबाट त्यहाँ हेर्नुभयो होला एउटा नयाँ बाटो खोलेको छ त्यो पहिला त्यहाँ सादिक वा साबिक वाडा नम्बर सात एघारको साबिक सात र आठमा जाँदा पुरै घुमेर त्यो तपाईँ अगाडिको जुन एउटा सिडियो टोल भन्ने छ नि वाडा नम्बर सातको त्यहाँबाट घुमेर अनि त्यसपछि बल्ल छिर्नु पर्थ्यो उता अहिले चाहिँ कस्तो भएपछि यहाँसम्म एकदम पिचिङ छ पिचिङबाट यही बाटो बस्न सकिन्छ तपाईँलाई राति बाह्र बजी एक बजीसम्म अब यो रोड चल एकदम चलन चल्तीको रोड भइसक्यो र यसलाई अझ सुधार गर्नेछौँ हामी सुरुमा यहाँले कुन बजेटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जसरी सडक ढलान गर्नुहुन्छ अथवा होइन हाम्रो सबै भइरहेछ अब कस्तो छ भने सुरुमा र पछि भन्ने कुरै होइन यो हजुर अब उपभोक्ता समिति सबैको बनेको छ अब अहिलेसम्म के के के के कामको लागि यहाँले उपभोक्ता समिति निर्माण गरिसक्नु भएको छ जस्तो हाम्रो एउटा नाला निर्माण छ हजुर यो जुन हाम्रो जानकी मन्दिर छ राम जानकी मन्दिर हजुर यो एरियामा छ एउटा हजुर अनि त्यसपछि एउटा ढलाइ छ हजुर उता पारीमा वार्ड नम्बर सात आठमा अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अर्को एउटा मिसँग एउटा स्वास्थ्य चौकीको जुन छ हजुर ग्राभल छ आवश्यक ठाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकीको जुन एउटा प्रखाल भाँचेको छ र एकदम शौचालय भाँचेको छ त्यसको मर्मत कार्यक्रम छ कलभट छ हाम्रो दुई तिन ठाउँ कलभटहरू भत्किएको छ र एक ठाउँ बनाउन पर्ने त्यो कलभट कलभटको छ अनि हाम्रो यो जुन अफिसको जुन छ रिपेयरमेन्ट छ अब त्यस्तै त्यस्तै त्यस्तै हो बासठ लाख रुपियाँमा अनि बाद बाँकी चाहिँ हामीले शिक्षामा स्वास्थ्यमा खेलकुदमा त्यस्तो तिनीहरूमा राखेका छौँ त्यो बासठ लाख मात्र यहाँसँग हुनुहुन्छ भने जसरी नालामा नालामा भन्नुभयो जसरी कति ऊ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यस्तो बासठी लाखमा बासठी लाखमा पन्ध्र लाख रुपियाँ तपाईँको नालामा छ साढे पाँच लाख रुपियाँ कलभर्टमा छ आठ साढे आठ लाख रुपियाँ आठ साढे आठ लाख रुपियाँ आरसिसी ढलानमा छ अनि ग्राभलमा नौ लाख रुपियाँ छ अनि अफिस रिपेयरमेन्ट प्लस जे सामग्री खरिदमा चाहिँ दस लाख रुपियाँ छ हजुर अनि खेलकुदमा यहाँले कतिको छुट्याउनु भएको छ बजेट खेलकुदमा तिन लाख रुपियाँ छ खेलकुद तिन लाख रुपियाँ छ शिक्षामा चार लाख रुपियाँ छ अब अनि त्यसपछि स्वास्थ्य जुन चाहिँ एउटा त्यो लामखुट्टेको मसिन त्यो हुन्छ नि औषधि छर्ने मसिनहरूको लागि छ छुट्याएका छौँ हामीले त्यसले लगभग लगभग जति समात्न सकिन्थ्यो बासठी लाख रुपियाँ निकै थोरै रकम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर वाडाको वाडा स्तरमा हेर्ने हो भने व्यक्तिगत स्तरमा धेरै हो तर वाडा एउटा वाडालाई एक वर्षसम्म चलाउनको लागि बासठी लाख रुपियाँ इज नट इनफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर जसरी सोही भानुभएजी उपभोक्ता समिति यहाँले बनाउनु भएको होला जसरी आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई मात्रै बनाउनु भएको होला कि होइन होइन होइन यहाँ तपाईँ यहाँ लिस्टै छ नि पुरै लिस्टै छ होइन हजुर त्यो आम भेला गरेर हामीले अब कस्तो छ भने नि अब धेरै जस्तो मान्छेहरू उपभोक्ता बन्न जसरी अरू वार्डमा जुन चाहना हुन्छ एक्टिभ हुन्छ मान्छे हाम्रो वार्डमा यसपालि छैन त्यत्रो अब खै कुन डरले हो कुन डरले हो त्यो चाहिँ मान्छेले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो मैले कमाउन पाउँदिनँ होला कि उपभोक्ता समिति बनेर त्यसको डर हो कि गलत काम गऱ्यो भने वार्डाध्यक्षले साइन गरिदिँदैन भन्ने डर हो कि अब त्यो आधारमा चाहिँ त्यो छैन तर जे होस् जति पनि उपभोक्ता समिति बनेको छ इमान्दारहरू र पछिल्लो रेकर्ड जसको राम्रो छ उहाँहरूलाई नै हामीले जुन छ हल्का सपोर्ट गरिदिएका छौँ होइन तपाईँ जस्तो मान्छे आउनुपर्छ आउनुहोस् भनेर अनि गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर एघारमा बालकामामा यहाँले जसरी यो वडा नम्बर एघारको एउटा नमुना बस्ती बनाउनुहुन्छ चाहना चाहनु भएको होला कि स्वर्ग कि नर्कै बनाउनुहुन्छ यहाँले साँच्चीकै नर्क त बनाउने चाहना त कुनै पनि अध्यक्षको हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई र स्वर्ग गर्ने बनाउने प्रयास हुन्छ एउटा बनाउँछ नै बनिने हल्ला भन्ने एउटा प्रयास हुन्छ मैले एउटा भनिदिइसकेँ जुन मेरो जुन क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसार मैले सकेसम्म बढेर काम गरिरहेको छु र अगाडि पनि गर्ने नै छु र जुन स्वच्छ छवि लिएर भित्र आएको छु यो कुर्सीमा मलाई यहाँको जनताले बसाएका छन् अहिले यहाँका जनताले मात्र होइन गोलबजार नगरपालिकाको तेह्रैवटा वार्डबाट मलाई धेरै माया पाइरहेको छु मैले त्यो आधारमा मैले यहाँ काम गर्न सकिनँ भने यो निकै डिमोटिभेट हुने काम हुनेछ मेरो लागि मात्र होइन यो आउने युवा पुस्ताको लागि नै किनकि गोलबजार नगरपालिकामा अहिले सबैभन्दा युवा सबैभन्दा कम उमेर भएको वाडा अध्यक्ष नै मै हुँ र मैले राम्रो गर्न सकेँ भने अगाडिको चुनावमा युवा पिँढीले चाहिँ चान्स पाउने छन् त्यही भएर मैले आफ्नो लागि मात्र नभएर पनि युवाहरूको लागि पनि मैले चाहिँ बढेर बढेर चढेर काम गरिरहेको छु र अगाडि पनि गरिदिनेछु छु जस्तो हजुर सोइबानबाट चाहिँ जनताले यसरी बताइदिनुहोस् हजुरको वडामा जसरी जातीय विभेदहरू छ कि छैन अहिलेसम्म महिला हिंसाहरू जसरी अरू जातीय हेर्नु जातीय जुन तपाईँले भन्नु जातीय विभेद कहीँ पनि हुँदैन त्यो राजनीतिक विभेद हुन्छ त्यो राजनीतिले गर्दा यो सबै थोक हुन्छ त्यो राजनीति यस्तो डटी चिज हो यस्तो फोहोर चिज हो अब हेर्नु अहिले पाँच वर्ष अहिले छु म पाँच वर्षसम्म केही हुँदैन तर यही फेरि चुनावको टाइममा फेरि केही न केही हुन्छ फोहोर हाम्रो चुनावमा पनि त्यस्तै भयो तर त्यो जातीय विभेद नभएर धर्मसँग नजोडिएको भएर त्यो राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो त्यो मान्छेले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि त्यो द्वन्द्व फैलाउने त्यो महल बिगार्ने त्यो गलत राजनीति गर्ने मान्छेहरू काम हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन र म हुन्जेलसम्म त्यस्तो म हुन दिँदिनँ म त्यो चाहिँ पुरा एउटा डिटो लिएर बसेको मान्छे हो जातीय छुवाछुत छ कि छैन अरमणजी यहाँको वडामा जातीय छुवाछुत निकै कम छ जस्तो लाग्छ मैले कहीँ फिल गरेको छुइनँ त्यस्तो मैले त्यस्तो त्यस्तो फिल गरेको छुइनँ निकै कम छ अब हुनसक्छ मेरो अगाडि नगरेको हो कि तर म मैले मलाई जहाँसम्म थाहा छ मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै रिपोर्टिङ आएको छैन जसरी यहाँको वडामा महिलाहरू हिंसाहरूको केसहरू आइराखेको हुन्छ कि हुँदैन होला महिला हिंसाको केसहरू आउँछ आउँछ नआउने त होइन सबै ठाउँमा आउने नै हो आउँछ तर त्यस्तो डेन्जरस रूप चाहिँ छैन यसको न्यूनतम नै छ भन्नु पऱ्यो हजुर एमएसटार टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शक कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के अन्तमा सन्देश दिनुहुन्छ यहाँले बताइदिनुहोस् न मेरो तर्फबाट सन्देश त यही हुनेछ कि आआफ्नो वार्डमा आआफ्नो अध्यक्षले आआफ्नो मेयरले के काम गरिरहेका छन् के काम गरिरहेका छैनन् त्यसमा नजर राख्नुहोस् कसरी गरिरहेका छन् त्यसमा पनि नजर राख्नुहोस् कुनै सर सुझाव छ भने एकदम मजाले तपाईँको पक्ष होस् विपक्ष होस् जसरी म यहाँ जसपाबाट निर्वाचित भएँ तर अब म जसपा त होइन त काङ्ग्रेसको साथी हुनुहुन्छ माओवादीको साथी हुन्छ एमालेको साथी हुन्छ अन्य कुनै पनि पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुनै पनि सर सुझाव छ भने युआर मोस्ट वेलकम तपाईँ आउनुहोस् बस्नुहोस् मलाई सर सुझाव दिनुहोस् सर तपाईँले यस्तो गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो भाइ तपाईँले यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भतिज तिमीले यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो त्यो हिसाबले सर सुझाव दिनुहोस् मिलेर गयो भने विकास सम्भव छ चेन्ज सम्भव छ र एकअर्का यो मेरो पार्टीको मान्छे होइन यो मेरो विपक्षी हो यो फल्ला ग्रुपको हो यो फल्ला ठाउँको हो भनेर गयो भने विकास हुने भनेको चाहिँ मैले आज कुनै रोड बनायो भने त्यो रोडमा मेरो मान्छे मात्र मेरो पार्टीको मान्छे मात्र हिँड्ने होइन जसपाको मान्छे मात्र हिँड्ने होइन त्यसमा हिँड्ने भनेको सबै पार्टीका मान्छेहरू हुन् होइन त विकास भएपछि नाला नै बन्यो भने त्यो नालामा के नालामा कसको पानी जान्छ एउटा कुनै व्यक्तिगत पार्टीको मान्छेको पानी त जाने होइन त्यसमा सबैको जाने हो स्कुलको गुणस्तर राम्रो भयो भने त्यहाँ एउटा पार्टीको मान्छेको विद्या बच्चाहरू पढ्ने हो कि सबै पार्टीका सबै जात जातिका मान्छेको बच्चाहरू पढ्ने हो त्यहाँ त्यो हिसाबले विकास भनेको कुनै पनि पार्टी कुनै पनि जात जाति कुनै पनि समुदायसँग रिलेटेड हुँदैन त्यही भएर सबैजना मिलेर हामी अगाडि बढौँ र विकासमय बनाऊ सबैजनाले आफ आफ्नो वार्डलाई विकासमय बनाऊ यही मेरो सन्देश हुनेछ हजुर टा टेलिभिजनको लागि यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज कार्यक्रमबाट म विदा विदा हुन चाहन्छु टारको प्रसारित कार्यक्रम स्टार सवालबाट म विदा हुन चाहन्छु वीरेन्द्र कुमार हेर्दै हेर्दै राख्नुहोला टार टेलिभिजन नमस्कार नमस्कार